サンダーランキーニョチャージイングアイアンボクシングソウルソリッド準備はいいかおめらいいぞ 黒帝ランキー緑星ダクロラディカルビームやるなだだやべえ あんたたち行くわよよっしゃゴムゴムのムートンサンダーボルトガタリングシャッターテンポー無駄だいくぞおう 援護は任せろ必殺ゴムゴムの火炎ピストラよし行くぞよくゴムゴムの 特定オチエンタフルールクロトーマーノクロバズーカショックみんな行くわよええトライントフルール三刀流サンダーランス 1 0ンシャッター準備はいいか2人ともええー、いいですよおう3時眠り歌黒帝フラマージュ 行くぞゾロチョッパー黒ウサ